हमारी सोच आजकल अच्छी नहीं है एक दूसरे के लिए लेकिन हम बोलते बहुत मीठा है लेकिन वाइब्रेशन तो पहुंच जाएगी ना खुश रहने का सबसे सिंपल तरीका सोच और बोल सेम होना चाहिए जो सोचते हैं वो बोलना चाहिए क्योंकि अगर बोलने लायक नहीं है तो सोचने लायक भी नहीं है जैसे अगर घर पे कोई आ जाए मैं कहूँ खाने के टाइम पर आ गए अंदर से सोचूं जाए ऊपर से बोलूं खाना खाकर जाना सोचते हैं ना जाए ना इतना टाइम हो गया ऊपर से कहते हैं इतने दिन बाद आए हैं खाना खाकर जाओ तो ऐसे में सामने वाले को दो एसएमएस मिलते हैं क्योंकि वाइब्रेशन तो दोनों पहुंचती है ना इसीलिए कभी वो थोड़ा बैठते हैं कभी वो थोड़ा उठ जाते हैं फिर खाना बनाते हुए कैसी एनर्जी देते हैं तो अगर मना नहीं कर सकते तो अपनी थॉट को चेंज करना चाहिए लेकिन थॉट अलग वर्ड अलग हम क्यों नहीं ऐसा बोल पाते पता है क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे मतलब जब वो हमसे खुश होंगे तब हम अच्छे हैं लोगों को हम खुश नहीं कर सकते यहाँ एक को खुश नहीं किया जा रहा एक आत्मा को खुश नहीं कर पा रहे हैं और हम चले हैं सभी को खुश करने के लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं वो क्या हम खुद को खुश रख सकते हैं हमारी खुशी की वाइब्रेशन रेडिएट करेगी हम खुश करने की कोशिश करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट ना खुश होकर खुश करने की कोशिश करेंगे मिशन पूरा नहीं होगा तो खुद खुश रहना सीख जाओ और फिर दूसरों को सिखा दो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा लाइफ में अगर सभी ये समझ जाएं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा क्योंकि ये सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं है ये हम भी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाते हैं ऐसे क्योंकि अगर खाना बनाना ही है तो क्यों ना खुशी से बनाया जाए कि इतने दिन बाद आए हैं खाना खा के जाएंगे अगर मैं बना दूंगी खाना तो क्या बिगड़ जाएगा लेकिन वहीं अगर नेगेटिव सोच के नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करके अगर खाना बनाया तो उसमें दोनों को नुकसान है क्योंकि हम अगर नेगेटिव सोचते हैं तो सबसे पहले हम अपना खुद का नुकसान करते हैं क्योंकि वो सबसे पहले वाइब्रेशन हमें ही मिल रही होती है तो बहुत ध्यान से सोचना है